Jo vaig arribar a la vila eh, al curs 93-94, vaig venir conjuntament amb més gent de Lleida, veníem de Lleida un, tres persones, que vam estudiar a Institut Públic i vam decidir anar a estudiar Economia a la Universitat Autònoma de Barcelona. A la recerca d'on anàvem a viure, el curs anterior vam fer una sèrie de visites per diferents llocs de, de Cerdanyola, de, de, de Barcelona ciutat, inclús d'aquí de l'Autònoma, per mirar on era el millor lloc per anar a viure. I vam veure la vila i, i diguéssim que els tres que posteriorment vam entrar ens vam enamorar. Jo vaig aprendre moltíssim, és a dir, potser vaig aprendre a, a, a ser persona més a la vila universitària que inclús a la carrera. I això ja ho sabíem, i això jo crec que tots ho sabem, és a dir, tots ho sabem que la carrera al final és un carnet més, no? Eh, però el desenvolupament com a persona que tu tens en aquella edat és molt potent, però no només els que estan a la vila, qualsevol que té 17-18 anys i fins als 22-23 anys i ha estat en un, en un entorn més, més familiar, com vaig estar jo a Lleida Capital, el fet de vindre aquí et desenvolupa com a persona i el fet de fer-ho conjuntament amb altra gent, això és una cosa que, que té molt de valor la, la universitat també a mi personalment em va permetre poder-me desenvolupar també i poder de, de, fer el que es, en aquella època existia, que era l'objecció de consciència, que era el fet de que era una, un, una, un, un, una manera de, de, de poder fer el que se'n deia la prestació social substitutòria, en comptes d'anar a la mili. No? I en aquest cas sí que jo hi vaig participar activament a través d'un programa que es deia PIUNE, el programa d'integració d'universitaris amb necessitats especials, que el que buscava i l'objectiu era eh, facilitar que les persones amb algun grau de disminució poguessin estudiar a la Universitat Autònoma de Barcelona. Això era un programa que deu ser i continua sent eh, innovador a l'època, però el que, aquí el que vaig poder viure va ser pues, pues, conviure amb persones que tenien una certa disminució per ajudar-los pues, a, a que poguessin estudiar una carrera també fora de casa seva i vindre a la Universitat Autònoma. En el cas de, de la vila inclús teníem i, eh, sembla que encara devíem continuar tenint no? pisos adaptats en els quals hi havia hi ha una sèrie de persones doncs, que poden desenvolupar la carrera amb el suport del, de l'obsessió consciència. Aquí a mi també em va suposar la meva primera feina professional, perquè una vegada fer l'objecció de consciència Després va desaparèixer l'objecció, vam tindre que, que girar cap al voluntariat, és a dir, que, que això ja no, no sustentava només amb una cosa que es deia la prestació social, i aquí ja professionalment vam tenir que, que aixecar un, una, una, una, una de les coses que les universitats jo crec que és, que és molt maca que puguin treballar, sobretot en l'edat en què, en, què, en què s'està la gent a la universitat, en aquesta forquilla de 18-24 anys, que era el treballar al voluntariat, és a dir, amb, amb, la mateixa, amb el mateix objectiu que us deia abans, és a dir, que les universitats no solament han de, han de crear bons científics i bons tècnics, sinó també el que han de crear doncs, són persones compromeses amb el, amb el, amb el teixit associatiu i amb el, i amb, i amb, el, amb el territori i amb la societat en què que viuen. I això, fer-ho a la vila, doncs, va ser per mi molt còmode, perquè vaig poder continuar estudiant una altra carrera, vaig poder treballar amb l'objecció de consciència, posteriorment començar a treballar, la meva primera experiència laboral va ser aquí, i això va ser molt gratificant per a mi i altres companys que també jo coneixia van fer també que, que, que fossin objectors, que fossin voluntaris i això va ser una cosa que jo crec que també molt maca. Potser mm, diferencial respecte al que es podia fer amb altres universitats i e inclús amb altres entorns com podia ser la vila universitària. Recordo inclús el preu del, de l'habitació el primer any, eh, això ens, em sembla que ens, ens costava unes 20 i escaig mil pessetes, una cosa així amb un pis de quatre, vivíem a l'AC 211, tres persones de Lleida, el Josep Arnó, el Carles Illa, el Jaume Baró i l'Hèctor, que venia de Reus. I després ja els anys següents ens vam anar barrejant també amb la gent de Girona, amb la gent de Tortosa, amb el programa de voluntariat que us deia i d'objecció amb el Javi de, de Saragossa. I on estic ara fent l'entrevista, per exemple, aquí jugàvem a futbol, perquè no teníem camp de futbol com tenen ara. Uh, li deia molt Trafford, que és el camp del Manchester, perquè com veieu doncs, no és un camp de futbol. No? Ah, llavors, eh, records en tens molts. Ah, esportivament parlant, era un, un... estàvem molt forts. Jo recordo que jugava molt de futbol i estudiar, doncs, estudiàvem quan calia i també ens n'anàvem sortint. Eh, sí, són records que et venen ara de, de, de, de veure també el, els edificis, la relació doncs, també amb els comerços que hi aquí, en teníem Recordo que la vivíem molt intensament, aquella vila. Era com una ciutat per a nosaltres, era un petit municipi. Jo recordo els primers anys, hi havia una queixa dels vilatans, que era la transparència en el fet de, de, de pagar la llum. No? La llum, hi havia uns comptadors, no? Hi havia uns comptadors que venia una persona i cada mes mirava la lectura. Jo recordo que va haver-hi molt remombori, perquè pues, no sé si és perquè eren lectures estimades, eren reals, però sempre hi havia follon, no? perquè al final repercutia sobre, els, sobre la gent, això no era un cost que, que assumia amb el lloguer, sinó que repercutia sobre el que tu gastaves, i recordo que això sempre era una, una batalla de, de, cap a Vila, no? de, de, de buscar quina era la transferència. Tenia en compte que hi havia una utility, que era doncs, FEX Endesa en aquest cas, i ara doncs, la feina, professionalment on estic ara, el poder trobar una empresa innovadora que es dedica a la comercialització i que el que fa és lluitar amb la transparència aquesta i poder donar aquest contacte a la vila i que la vila estigui estudiant la possibilitat de millorar una problemàtica que teníem fa 20 anys, doncs també em fa, fa, fa content, perquè és una manera potser de retornar el que m'ha donat la vila el fer-ho. I ara contínuament, amb Vila, continuo tenint una relació, però ja més de professional a professional, dir-li, escolti, aquí a la vila vostè té una cosa que és molt potent, que és una petita ciutat controlable, que pot aportar-hi molta innovació i la ciutat de Barcelona i l'entorn metropolità generen moltes innovacions que poden ser un camp de prova perfecte per a aquestes empreses que generen eh, innovacions i que al final són les que generen ocupació. I això és una cosa que, que realment estic orgullós i també m'agrada explicar-ho perquè hi ha molts companys que vam estar a l'època que, que entendran que, que això és una cosa que, que crec que està bé i revertir cap a una altra vegada cap a un espai com pot ser aquest que et va donar tant, doncs, bueno, em sento content i, i tant de bo doncs, gent com jo que hagi estat aquí que, i que per la posició que estigui ara professional pugui aportar doncs l'invito a que ho faci perquè crec que és, és, és de rebut si realment van tindre una, una, una experiència tan enriquidora com la meva. Dos, dos anècdotes que recordo molt era primer quan vam arribar el tema de que els pisos podien veure l'MTV. Això no, o sigui, no, així com us deia que no teníem xarxes, aquí l'única connectivitat que tenia era l'MTV i el ferrocarril de la Generalitat. I l'altra, era eh, l'any 93-94 va ser l'any que nosaltres des dels de Lleida vam vindre a viure a la vila i va ser l'any que el Lleida va pujar a primera divisió. Aquell any vam jugar al Camp Nou i vam guanyar el Barça al Camp Nou, amb gol de Jaime al minut 88 al Carlos Busquets. I aquell mateix partit el Mauro Ravnich va parar un penalti a Romario de Sousa. Era un equip que jugava el Koeman, l'Stoikov, el Laudrup, el que acaba de guanyar l'any anterior la primera Copa d'Europa. És una cosa que recordo perquè tots els de Lleida que estàvem aquí a la vila vam anar a veure el Lleida al Camp Nou i vam, va, ser, bueno, va ser apoteòsic per